拍照哦，回家可以看哦。是拍照哦，翻锅。嘿。录影，可是现在一些数位相机也都有录影的功能。嗯。来，勇敢哈。来啊。啊，拜你了，吉娃，你只能用四款设备录影呢。 哥哥，你不爱笑一下吗？你有没有在呼吸？ 我。嗯。嗯，今天最棒呢！哎呦，让我笑出来呢。 <laughs> 里面那个是谁？镜子里面是个哥啊？ 妈，你我用边给伊吃。好啦，过来，洗洗来吃，你。啊，今麦。要不要吃？要这样，不会感觉吗？电脑，电脑，电脑。 回去洗澡洗脚，阿哥放你看哦。哦，阿放诶，洗澡洗脚就可以看的咯，项链啊，哈。